Richtig zuweisen. Wenn du locker lässt, dann hast du einen Mund voller Haare. Voller Katzenhaare. Am besten Doch, die kleben dir dann am Raum fest. Oh nein. Okay, ausspucken. Am Bild ist Rauchen am Halten wir Zahnpasta auf den Mund? So, jetzt kriegt die Zahnpasta. Achso, nein.